में जंगल राजा तो बेबिया देखा तो पूरा होते कथे को तो पूरा होते जाते आई जी बचन देखा तो पूरा होते कथे को तो पूरा होते जाते सूरजा दुल्हा बनी हम के लगे सूरजा दुला बनी हम शोभ के लगे तैयार रहा तोहती कर प्रेम होई पर दिया दे भैया प्रभु में पा नल रहा प्रभु में पा नल रहा धीरा धरा प्रभु में बनल रहा तो बेबुसु बनल रहा सो 不走 प्यार कर दरिया रे यीशु है जीवन कर झरिया मसीह प्यार कर दरिया रे दया कर झरना यीशु पासे प्यार झरिया मसीह प्यार कर दरिया मसीहे प्यार कर दरिया रे इसमें जीवन कर झरी झरिया मसीह प्यार कर दरिया रे यीशु जीवन कर झरिया मसीह प्यार कर दरिया रे दया कर झरना यीशु से ऐसी है प्यार कर दरिया रे यीशु है जीवन कर झरिया मसीह प्यार कर दरिया परिश्रम करने वालों आज गर्न कर लो को हे सब परिश्रम करने वालों आज गर्न कर लो को वही तेरा रख छके है वही रख वाला वही तेरा सब कुछ है वही तेरा रक्षक है वही रखवाला वही तेरा सब कुछ है हे सो परिश्रम करने वालों आज ग्रहण कर लो इसको हे सो परिश्रम करने वालों आज ग्रहण कर लो इसको जहाँ तुम जाओगे वहीं तेरा यीशु है जहाँ तुम रहोगे वहीं तेरा मसीह है जहाँ तुम जाओगे वहीं तेरा यीशु है जहाँ तुम रहोगे वहीं तेरा मसीह है ये सब परिश्रम करने वालों आज करण कर लो इसको हे सब परिश्रम करने वालों आज करण कर लो इसको परिश्रम करने वालों आओ ईशु पास ईशु तुम्हें देता शांति और विश्राम परिश्रम करने वालों आओ ईशु पास ईशु तुम्हें देता शांति और विश्राम हे सब परिश्रम करने वालों आज ग्रहण कर लो इसको हे सब परिश्रम करने वालों आज ग्रहण कर लो इसको गया तेरे लिए गाड़ा गया तेरे लिए ही ओ फिर से जी उठा तेरे लिए मारा गया तेरे लिए गाड़ा गया तेरे लिए ही ओ फिर से जी उठा ये सब परिश्रम करने वालों गर्न कर लो इसको हे सब परिश्रम करने वालों गर्न कर लो इसको वही तेरा रख छक है वही रख वाला वही तेरा सब कुछ है वही तेरा रख सके है वही रखवाला वही तेरा सब कुछ है हे सो परिश्रम करने वालों आज ग्रहण कर लो इसको हे सो परिश्रम करने वालों आज ग्रहण कर लो इसको